Así que hoxe imos a facer honor a aquela lenda e tamén ao seu desexo de que tiña que haber unha escultura daquel burro que sanou coas aguas da Illa E logo, neste sardín maravilloso, al lado da Igrexa das Conchas, junto a este sardín. En ningún outro lugar mellor que este podía estar esta estatua. a historia dun burro. Nos abreu as portas para tirar do motor turístico e que a toxa foxa, fora o referente durante a maioría das décadas do século pasado. Por lo tanto, para nós é importantísimo porque hoxe, sin lugar a dudas, ninguén xa pode discutir que o Grove é eminentemente unha vila turística. E aquí, precisamente, é onde nace o turismo. Eu penso que no Grove e o turismo da, de, do Salnés, de boa parte de Pontevedra e tamén de Galicia.